ля-ля A. Alores. Poza krajem żyje cztery... Lala. La la la. La la la la. La la la la la. La la la. La la la la. brincadeirinha? Cadê o nenê? Oi, Ronaldo. Tudo bem com você? Gente, é cachorro isso? Um pesco... O cachorro botou um pescoço aqui no telhado? Ih, gente, é um gato! <laughs> Bravo. Bravo. <laughs> oh, no, no, no, no. oh, no, no, no, no.